Você já ouviu falar em percussão no violão? Salve pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Italo Bruno e vocês me pediram muito, muito mesmo que eu fizesse algumas aulas de fingerstyle aqui pro canal e eu decidi fazer mais que isso. Esse mês todos os vídeos do canal serão só de videoaulas. Eu vou tentar aí postar pelo menos duas aulas por semana, que aí dá uns 8 vídeos por mês, né, não, dá 8 vídeos por mês. Então, <laughs> se você não quer perder nenhum conteúdo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho também e claro, clica no gostei que você me ajuda muito na divulgação isso aí, né? Até porque se você, se você não sabe, se você não clicar no gostei, o YouTube vai entender que você não tá gostando do vídeo, então ele não vai te recomendar mais. Então se você quer sempre receber a notificação dos novos vídeos, clica no gostei, que aí o YouTube vai ficar sempre te mandando notificação quando eu postar um vídeo novo, beleza? Eu basicamente utilizo dois tipos de percussão a que eu bato nas cordas, que é para simular o caixa da bateria, e a que eu bato no corpo do violão, que é para mais ou menos simular o bumbo. Então se você quer aprender detalhadamente como fazer esses dois modelos que eu faço, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te ensinar passo a passo como fazer e também vou te passar alguns exercícios aí para melhorar a tua coordenação motora. Para fazer o primeiro modelo, aquele que a gente bate nas cordas, primeiro você tem que aprender a bater no violão. É mais ou menos assim. Repara no som que eu estou criando. Colocando essa batida numa música fica mais ou menos assim. O legal dessa batida é que dá para fazer algumas alterações. Por exemplo, eu utilizo muito essa batida junto com as cordas. Tipo, eu toco, eu faço a batida e toco as cordas ao mesmo tempo, assim. Ou seja, você tem duas formas de fazer, tanto assim Como assim? Eu particularmente utilizo mais é que eu toco as cordas ao mesmo tempo. Um exercício legal para você ficar treinando é você ficar fazendo um loop das batidas. Por exemplo, coloca qualquer acorde aqui no violão e fica fazendo como eu estou fazendo. Agora, claro que você vai ter que fazer bem devagar, né? Perceba aí que eu estou alternando entre os dois modelos. Já para fazer o outro modelo, a gente vai precisar de um pouco mais de atenção, porque ao contrário do que muita gente acha, não é força, é jeito. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de mais ou menos como é que eu faço. Para aplicar esse modelo em uma música, eu utilizo sempre junto com alguma nota, porque isso dá mais peso no som. Eu vou fazer bem devagar aqui para você acompanhar. Outra forma diferente também que eu faço esse modelo de bater no corpo do violão é essa aqui, ó. Pode ver que nesse aqui eu estou batendo no corpo e nas cordas ao mesmo tempo. Só que nas cordas eu estou dando meio que um hit, assim ó, sem bater no corpo fica assim com o corpo. Isso aqui dá muito peso na música. Para exercitar esse modelo, a gente vai fazer a mesma coisa que fiz no anterior, o loop da percussão junto com o dedilhado, mais ou menos assim. Depois que você aprender todos esses modelos que eu apresentei aqui na aula, fica muito bom juntar todos eles na mesma música. Bom, então é isso. Vejo vocês em breve. Até a próxima aula.